誰にも見せない涙があった人知れず流した涙があった決して 知らな道ではなかったけれど確かに歩んできた道だあの時思う 途中に今も何度も何度も諦めかけた夢の途中